халқымыздың дүние танымына сай дәстүрлі исламды дәріптеу аса маңызды оның ғылыми теориялық негізін дамыту қажет өскелең ұрпақтың рухани тәрбиесін назардан тыс қалдыруға болмайды шын мәнінде бұл өте маңызды мәселе оны бетімен жіберсек ұлттық салт санамыздан айырылып қалуымыз мүмкін әкімдерге құзырлы органдармен бірлесіп дін саласындағы жұмысты жандандыруды тапсырамын